好啦，第八題都係揾毛。咁呢度啲 number 就冇跑次序，不過都睇到咧七咧係出現次數最多三次，所以個冇咧係七 degree C。咁記住唔好留單位，啲同學記提醒佢咧唔好留個 unit。咁跟住 part B 啦，譬如舉例啦，四米咧出現啊三次咁樣，咁九咧九米兩次，咁其他都冇出現多過兩次或者三次啦。所以答案咧個毛係四個 meter。